Call 911, I'm a killer. इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं कुछ भी कुछ भी अरे दादा रे कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है